men ko'p vosvos shubha gumonda bo'laman menda shunday holat bo'lgan edi hayolimda taloq haqida har xil o'ylar kelar edi ayolimga taloq aytsam qanday aytaman taloqsan deymanmi yoki bir taloqsan deymanmi deb hayollab ketayotgan edim bexosdan pichirlagan holatda o'zim eshitadigan past darajada taloq yoki taloqsan deb yubordim bu holatda ayolimga taloq tushadimi alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah judayam muhim masala hozirgi paytda juda ko'p so'raladigan narsa muvasvis vasvasaga uchragan odamlarning shunga o'xshagan savollari deyarli zikr ahlidan so'rang sahifamizga har kuni bitta shunga o'xshagan savol keladi agar uchta to'rtta kelmasa yoki diniy savol javoblar botida ham deyarli har kuni shu mavzuda savollar keladi taloqqa taalluqli bo'ladi deyarli hammasi bitta narsani bilaylik qachonki insonni qulog'iga shayton kelib pichirlab uni vasvasa qilish vasvasa qilib mana bu deding u bo'ldi bu deding bu bo'ldi deyishni boshladimi demak inson u holatda vasvasada mag'lub bo'lib qolmasligi uchun birinchi qiladigan narsasi alloh subhanahu va taoloning dargohiga huzuriga shaytonning yomonligidan panoh tilab tezda qochish kerak auzu billahi minash shaytonir rajim deyish kerakda alloh taoloning dargohiga qochish kerak shaytonga shu vasvasani miyasiga qaytarib solayotgan shaytonga ey shayton xannos shayton ey rajim shayton san ketmani oldimdan san meni vasvasa qila olmaysan mani fikrimni buza olmaysan deb uni ketiga tepish kerak shaytonni bu birinchi qiladigan ish ikkinchisi vasvasaga uchragan odamning talog'i masalasida ibn obidin rahmatullohi alayhi raddul muxtorda aytadilarki la, la yajuzu talaqul muvasvis deganlar vasvasaga uchragan odamning talog'i durust emas talog'i taloq emas degani endi shu vasvasaga uchragan odam mabodo shunaqa dedimmi demadimmi desammi demasammi deb doim shu kasallikka yo'liqib qolgan bo'lsa bu odamning degan demagani aytgan aytmagani doim vasvasa bo'ladigan bo'lsa bu odamning talog'i taloq bo'lmaydi deganlar yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni o'sha abu hurayradan rivoyat qilingan mashhur hadislari bor alloh subhanahu va taolo tajavaza an ummati ma haddasat bihi nafsuh alloh taolo meni ummatimdan ichida o'ylagan gapirgan fikr qilgan narsalarini kechirib yubordi alloh subhanava taolo mani ummatimdan ichida ichida o'ylaydiyu inson ba'zi narsalarni shunaqa desammikin shunaqa gapirsammikin degan gaplarni gapirganini alloh taolo kechirdi deganlar payg'ambar alayhissalom uni aytadilarki malam tamal bihi o'sha ichida o'ylagan narsani amalda ijro qilmasa yoki o'sha gapni ovoz chiqarib hammaga eshittirib gapirmasa shuning uchun e, bu vasvasaga uchragan odamga aytamizki vasvasa kasalining eng oson yo'li shayton shu vasvasani fikriga keltirgan paytda bor yo'qol shayton san mani alday olmaysan deb inson qat'iyat bilan uni gapini qaytara olish kerak juda ko'p xalqimiz orasida shu kasallikka yo'liqqan odamlar juda yam ko'p ularga nasihat vasiyat e, vasiyat ham shuki quloq solmang vasvasaga shaytonning bu sizni boshingizga vasvasa qilib gap keltirishni boshlaganida tezda alloh taolodan panoh so'rang va hozirgi aytganimizdek o'zingizni allohning himoyasiga oling vallohu alam